коллектор электр кыймылдаткычы коллектор кыймылдаткычынын 3 маанилүү түйүнү бар статор ротор жана коллектор коллектордун огуна жез коллектор пластинасын бекитет аларга ротордун орогучтары шеритилген эки көмүр щеткасы пружинанын жардамы менен коллектор пластинасына катуу бекиген ротордун орогучун камсыз кылган чыңалуу ток булагына щеткаларга берилет